i que tinguem i promoguem i fiquem les eines suficients perquè hi hagi una ciutadania formada, alerta, activa i vigilant que es mobilitzi de forma inequívoca quan vegi eh, discursos d'odi que clarament no són, eh, no són acceptables. No? I per tant, jo crec que empoderar la ciutadania des d'aquest punt de vista perquè estigui activa, alerta i vigilant és segurament el millor i més gran objectiu que hem de tenir entre tots i totes.